කලාලෝකයේ තරුවලට අපි හැමදාමත් ආදරය කරනවා ඒ තරුව අතරින් බැබලන දක්ෂතාවෙන් උඩින් මෙන්න තරුවක් අපිට අල්ලගන්න පුළුවන්කම ලැබුණ වෙන කවුරුත් නෙවේ සංකදිනෙත් අයිබුවන් අයිබුවන් අයිබන්ඩිල ගොඩක් දවසකින් අපි මේ කතාබාහට අපි අල්ලගන්න මේ මේ දවසල මොනොද කරන්න කියලා මං අහන්නේ නෑ මොකද හැම මහාන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද මේ දවසල මොනොද කරන්න එතකොට කියනවා අනේ මේ දවසල වැඩ නෑ මේ මේ මේ සමහරගෙන වැඩ වැඩි කියලා කියනවා හරි මං මෙහෙම අහන්නකෝ සංකදිනෙට මන් දන්නවා මේ මුල අමතක කරන්න බැරි මුල මුල මතක තියෙන චරිතයක් හරිනේ ඔවු අනිවර්යම ශයන් කල යාලු කිට පොඩි කාල මතකද පොඩි කාලම ශයන් තාමත් මගේ හොඳ යාලු <laughs> මුල <laughs> මතකයි අග මුල මැද ඔක්කො මතකයි මුල මතකයි සාමාන්‍යෙන් ශයහන් එක මම ෂෝ තියන කාල දැන් ෂෝ නෑන දේ නති අපිත් ඉතින් මුගුත් නැතු ඉන්න ඉතින් මේ ෂෝ තියෙන කාලේ ශෝයකට ගිල් ම මතගේ පොඩ්ඩක් අවසල ගන්න කට්ටිය නොදන්න දේවල් දන්නගේ නොදන්න දේවල් අපි මේ කැමර ඇසට හසු කරගන්න නිසා මතක ශෝයකට ගිල් ලැවල පොඩි ක්සිඩටක් න ඉට පස්සේ ඔය නිදාගෙනෙන්නේ එතින හට මොකක් දුණේ මට මතක විදිහට මම දන්න යාලෝ දැන්වාට මනා කියලා තිනද කියලා මට මතක විදිහට මේ අපි තංගල්ලේ ශෝයකට ගිහිල එනකොට මේ ඉතින් අපි ඇත්තර මම සෑහ නිදාගන්න තමයි දක්ෂ ඇතරම ගැන මියසික් වලට වඩ මං ගොඩක් නිදාගන්න තමයි වැඩිපුර දක්ෂ මහිත තාම එහෙමයි මම හිතන මුන්තාම එහෙමයි මේ කොහොමර ශෝයකට ගිල එනකොට මේ ඉතින් මම කොම නිදාගන්නවා මේ මගේ යාලෝ තමයි මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන අරගෙනෙන්නේ මේ මදන්නේ මේ හයිව එකේ අයිබේක ඉවර කරලා මතන එලියටනකොට අපි මේ ඇක්සිඩට වුණා මේ මං එලා පොඩක් නිදිමත හිටිද මංහිතු ඇත්තරම මේ එවෙලාවේ මේ අපි මේ මැරෙන් නැති කියලා මේ <laughs> ඉති වෙන ලෝකයක ඉන්නෝ කියලා ඕෙන් ලෝක මහිට අත්තර මයිරස ආලහ මසාව මැරලද කියලා ඒ හර මහර ලේසින් ඇහුව එක මේ කියන්නේ ඌයන්නේ ශයහන් මහිතන්නේ මේ ඒ වෙලාතා බයවුණ ඇත්තරම එකෙන මං එක්සිඩට්කට ශයන් බයලන්න මගේ ගැවට පස ශයන් බයලා ඉට පස්සේ ෂහන්ටය ශොක් කලම බලාගතල කිව මේ නෑ තාව පොඩ්ඩෙන් මැරෙන් ගිය අවුලක් වන්න කියලති ඒකතම ෂයන් කියන්න මලුන්ගේ ලෝකට කියල අපවා මහිතන්න <laughs> මේ මට ඒ සිද්ධත්තක මදක් වුණේ මේ වාහරි සන්වේදීනේ Um, පොඩි දිරත් අඩ <laughs> මෙහෙමයි සාමාන්‍ය පිරිමික් විදිට මේ ඉතින් ඉගෙන්නේ පිරිමි කඳුලට ලොකු තැනක් තියෙනවනේ ඉතිම පිරිමික් විදිට බොහොම උත්සා කරනවා මේ කඳුල කියන එක එලියට ගන්න නැතුවන්න ඒනට මේ ඉතිං මට එහෙම කඳුලු අපෝස්ථා ගොඩක් තියෙනවා පාරය යනකොට ෆියුනරල්ල එක එක මරණයක් අරගෙනනවා ඔයා දන්නේ මේ මේ කෞදවත් දන්නේ නෑ ඔයා පාරි පැත්තරෙන අඩනු ඇත්තදේ එහෙම එහෙම අවස්ථාවක් තිබ එකන්නේ මෙහම ඇති එක් කෙනාට ඒක දැනෙන විදිහර නේද කියන්නේ මේ මං කියන්නේ ම සිද්ධාර්ථ කුමාරයා වගේ මේ මේ ලෝක දකිනෝ කියලා හැබැයි ඉතිං මම නිතරම තේරුම් අරන් ඉන්න අවස්ථා දෙක එකන්නේ අපි ලෙඩ වෙනවා අපි මැරෙනවා ඉතිං ඕක මේ ඕක නිත්‍ය දෙයක්න අපි හැමෝටම ඇතරම ඒවෙලාවේ මේ ඇතරම මේ ඉතාම කුඩා මේ දරුවෙක් මේ තමයි මේ වෙලාවේ මේ ඇත්තටම මේ එයා නැතිවලා අරගෙන යනවා මම දැක්කේ. ඉතින් ඒ මේ මිනිහ පිටිපස්සේ යාගේ අම්මයි තාත්තයි හැමෝම බොහොම කොහොම මේ සංවේදී වණ්ඩමින් දොඩමින් ගියේ. ඉතින් ඒකටත් දරාගන්න අමාරුයි. මං හිතන්නේ එතන වහිටෙන වාටත් ඒක වෙයි. ඉතින් ඒක ටිකක් දරාගන්න අමාරු අවස්ථාවක්. මේ මං කොහොමත් පොඩි ළමයි ඉස්සරහා ගොඩක් සංවේදී. ති මට දැන් පොඩි පුතාල දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා මේ තිකොහොමත් මම දවසේ වැඩපුර කාලෙකුලන්ට දෙන්න උත්සා කරනවා තාම ඒත්මට එක් කරන්න බැරිවෙලා තිනවා මේ ඉතින් මම කියන්නේ පොඩිදරු හරි අවංකයි ඉතින් සයකුලන්ට මේ අපි පුළුවන්තරන් ඒ අවංකකම එලීට ගේන්න අපි අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ හිතේ කාරක් නැතුව හැමදෙම ඇත්ත ඒ විදිර කතා කරන්න බොමාදරණය සුන්දර කලාශිල්පයෙක් කාලේ බොම සීමිත නිසා වෙන මේ කතා බහට මේ අපේ පුංචි තිතක් අපි තියන්නේ සංක බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ශාගන මොකද කියන්න තියෙන්නේ ෂායි ෆෙමනද වගේම අදටත් ඉතාමත් හොඳින් යවුනෙත් සමග සිටන නාලිකාවක් ඔයාට බොහොම ස්තුතියි මාව හොයාගෙන ආවට ෂායි ෆෙම් එක ඇතුළු ඔබගේ සීලුම දෙනාට මං හදවතින් සුබපතනවා කරන සිරුදේ සාර්ථක වෙන්න කියලා